ሰጥ ሰጤ እባላለሁ። በደራ ወረዳ የወደቱ ገዳሚ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እኛ ወረዳ የኮምፖስት አዘገጃጀት ችግር ስላለበት ይህም ሲባል አርሶ አደሩ ሳይንሱን መሰረት ያደረገ የኮምፖስት አዘገጃጀት ስለሆነ ዛሬው እለት ግን ከምድር በታች በአቶ ዘላለም ማሳ ላይ መጀመሪያው እስከ መጨረሻው የኮምፖስት አዘገጃጀት እናያለን። ተከታተሉን። ቀጥታ ወደ አቶ ዘላለም ማሳ አደረሳችሁ። ሰላም አደራችኋል? wow ደስ ይላል። በቃ እኔን ቀድማችሁ ደርሳችኋለኝ። ያው ደስ ይላል። ጉድጓዱም አጀማመራችሁ ጥሩ ነው። አቶ ዘላለም ያው በዛሬው ዕለት ካንተ ማሳ ላይ ከምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔም ያው በቀጠሮ መሰረት መጥቻለሁ። አንተም ደግሞ ከአጋዦቹ ጋር አብረህ ተገኝተሃልኝ። ያው ለመማር ዝግጁ ና። ያው በቀጠርሽና በቀጠሮ መሰረት እኛም ያው ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው። ለመማርም ፈቃደኛ ነን። በዛሬው ዕለት ያው ከምድር በታች ኮምፖስት ልናዘጋጅ ነው። ከምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት መጀመሪያ ላይ የምናከናውናቸው ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። አንደኛው ያው ቦታ መረጣ ነው። ቦታ መረጣ ስንል ያው ከምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት ያው ጥላ ስር መሆን አለበትኝ። ሁለተኛው ደግሞ ቁሳቁስ ማዘጋጀት አለብን። ሶስተኛው ደግሞ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማዘጋጀት አለብን። ያው አንተ ደስ የሚለው ነገር ያው ቦታን የመረጥከው ያው ጥላ ስር ነው። ያው ደስ ይላል። አቶ ዘላለም እንደተነጋገርነው አዘጋጅ ያልኩን የልማት መሳሪያና ቁሳቁስ ነው የምናየው። ያው እሺ እንደተነጋገርነው አቶ ዘላለም ምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት ያው ስፋቱን አንድ ሜትር ጥልቀቱን አንድ ሜትር እርዝመቱን ደግሞ ከአንድ ነጥብ አምስት ሜትር በላይ መሆን እንዳለበትኝ የምንለካበት ነው። በመቀጠል ደግሞ ያው ይህንን ከምድር በታች ኮምፖስት ስናዘጋጅ ችካል ያስፈልገናል። ያው ችካሉ ደግሞ ይሄውነተኝ። በመቀጠል ደግሞ ወጥሮ እንዲይዝልን አንድ ሜትር በአንድ ሜትር መሆኑን ለመለየት ያው ይሄ ደግሞ የምንወጥርበት ገመድ ነው። ይሄ ደግሞ ያው ችካሎችን መጥረቢያ ነው። ችካሎችን የምንከረክምበት የምንቆርጥበት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ አዷማ ያው አንድ ሜትር በጥልቀቱ አንድ ሜትር እርዝመቱ ከአንድ ነጥብ አምስት ሜትር በላይና ስፋቱ አንድ ሜትር የሆነን የኮምፖስት ጉድጓድ ቆፍረን የምናዘጋጅበት ነው። ይሄ ደግሞ አካፋው ደግሞ ጉድጓዱ ስንቆፍር አፈሩን የምናወጣበት የልማት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ ሜትር አርሶ አደሩ ብዙን ጊዜ ሜትር ስለማያውቅ ያው በሜትር ለክተን በዚህ የኮምፖስት አደራደርን የምናሳይበት ነው። እነዚህ ሁለት እንጨቶች አሉ። እነዚህ እንጨቶች አንደኛው እንጨት የሙቀት መለኪያውን የምንለካበት ነው። አንደኛውን እንጨት ደግሞ ያው ኮምፖስቱ ተብላልቷል አልተብላላም፣ ውሃ ያስፈልገዋል አያስፈልገውም ብለን የምንአይበት መሳሪያ ናቸው። በተጨማሪ የአጭዱ ለቅጠላቅጠል ለአረንጓዴ ቅጠላቅጠል መቆራረጫ ነው። ስለዚህ ጥሩ አዘጋጅታን ማለት ነው። አቶ ዘላለም እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቁሳቁስ አቅርብ ያልኩንም አቅርብ ብያለው። ደስ ይላል አቅርበልኛል። ይሄን ገለባ ነው፣ በስር የምናደርገው ነው። ቀጥሎ የሚያስፈልገው ቁሳቁስ ያው የከብት ፍግ ነው። ሌላኛው ያዘጋጀው ቁሳቁስ ያው የጫካ ፈርሄው ሌላኛው ያዘጋጀው ቁሳቁስ ያው አመድ እንዳልኩት እንደተነጋገር ነው አመድ አዘጋጅታ ነኝ። ሌላኛው ቁሳቁስ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ቅጠል ያስፈልጋለኝ። አረንጓዴ ቅጠላቅጠሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጅተልናል። ያው አቅርቢ ያልሽኝ ሁሉን ነገር አቅርቢ ያለው። ኮምፖስ ማለት ምን ማለት ነው? ያኛው ማዳበሪያስ ለውጡ ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው ለማለት ነው። ያው ሁለት አይነት የማዳበሪያ አይነት አለ። ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ማዳበሪያ አለ። ሰው ሰራሽ የምንለው NPSB ና ዩሪያ ነው። ተፈጥሮ ማዳበሪያ የምንለው የኛ ኮምፖስት ነው። ያው ኮምፖስት ማለት በአካባቢ ቁሳቁስ የምናዘጋጀው ማለት ነው። ኮምፖስት የሚጠቅመው አንደኛ ወጭን ይቀንሳል። እኛ ደግሞ የአፈር ለምነትን ይጠብቃል። ደራ ወረዳ አብዛኛው የአሲዳማ አፈር ተጠቂ ነው። ይህም ሲባል ኮምፖስት ማለት ነው አሲዳማ አፈርን ለማከም ይረዳናንኝ። ሶስተኛው ደግሞ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ያደርጋልና የኮምፖስት ጥቅሙ ይሄ ነው። እሺ ያው የጠየቁትን ጥያቄ መልሰሽልኛል። እንግዲህ ያው አዘገጃጀቱ እንዴት እንደሆነ አስረጅንና ወደ ስራ እንግባ። ቆፍር ባልኩ መሰረት ስፋቱን ከዚህ እስከዚህ አንድ ሜትር ህዳ ነኝ ቆፍራን ደስ ይላ ነኝ። ጥልቀቱ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ አንድ ሜትር ገብታ ነኝ ደስ ይላል። አንድ ግባት መሰረት ያው ስፋቱንም እስከዚህ ሶስት ሜትር አዘጋጅታ ነኝ። እሻቶ ዘላለም ያው እናመሰግናለን። አሁን ቀጥታ የምንገባው ወደ ኮምፖስቱ አደራደር ነው። በመጀመሪያ ግን ያው ይች እንጨት መተከል አለባት። እች እንጨት የምትተከለው ምንድን ነው ጥቅሙ? የሙቀት መለኪያ ነው። የሙቀት መለኪያ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ያው በየሶስት ቀኑ ሙቀቱን እንለካለን። ይህ ምንድን ነው? ያው ኮምፖስቱ ሙቀት ካለው ውሃ መጨመር ስላለበትኝ ያው በየሶስት ቀኑ እየታየ የሙቀቱ መጠን እየታየ በየሶስት ቀኑ ውሃ ይጨመርበታልኝ። አሁን ግን ክረምት ላይ ስለሆነ ያው ውሃ አንጨምርም። አሁን አቶ ዘላለም እሷን የሙቀት መለኪያ ከእሷ ላይ ቆፍርና ትከልልኝማ። ከዚህ በመቀጠል ያው የሙቀቷ መለኪያ ተተክላልናለች። በመቀጠል የምንሄደው ወደ ገለባው ነው። ይሄ ገለባ ያው እዚህ ላይ ቀርቧልኝ። አቶ ዘላለም ና ከዚህ ላይ እንበልና መጀመሪያ ላይ ስንደረድር በ20 ሴንቲሜትር እንደረድራለን። ገለባውን አሁን እየደረደርን ነው። ይሄም የሚጠቅመው ምንድን ነው? ካፈሩ ጋር ኮምፖስቱን ስንደረድር ካፈሩ ጋራ እንዳይገናኝ ይሄ ገለባው ለዛ ይጠቅመናል እና ዋናው ጥቅሙ ኮምፖስቱ ካፈሩ ጋራ እንዳይገናኝ ነው የሚረዳን። ስለዚህ በ20 ሴንቲሜትር አሁን እየደረደርን ነው። አብዛኛው አርሶ አደር ሜትር ስለማያውቀኝ ከዚች እስከዚች 20 ሴንቲሜትር ነው ያው ገለባውን 20 ሴንቲሜትር እያደረግን ነው። ገለባ ግን ስንጨምር ያው የጤፍ ገለባ መሆን የለበትም። የማሽላ ገለባ ማለት የበቆሎ ገለባና የዳጉሳ ገለባ ነው የሚያስፈልግ። ከዛ ውጭ ደግሞ የገብስ ገለባ፣ የጤፍ ገለባ ከስር መደርደር የለበትም። ምክንያቱም የጤፍ ገለባ ያው ብዙን ጊዜ የማይበሰብስ ጤፍ ገለባ አይመከርም። አሁን እኛ ግን እያደረግነው ያለነው የዳጉሳ ገለባ ነው። የዳጉሳ ገለባን በ20 ሴንቲሜትር አሁን ደርድረና ነኝ። በመቀጠል ወደ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል እነዳለን። እሺ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እስኪ አቶ ዘላለም አቅርብልን። የምንደረድረው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ነው። አረንጓዴ ቅጠላቅጠል የምንደረድረው በ15 ሴንቲሜትር ነው። ይሄውም አርሶ አደር ሜትር ስለማያገኝ ያው ትናንትና ነው መሰረት ከዚህ ላይ እንትን ያው አቶ ዘላለም አምጣና አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ነው። አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ለምንድን ነው የሚያገለግለው ሲባል ይህ ምንድን ነው nitrogen fixation እንዲያደርግ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ለግድ ለኮምፖስት አስፈላጊ ስለሆነ በ15 ሴንቲሜትር መደርደር አለብን። ያው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል አሁን እየደረደርን ነው። በ15 ሴንቲሜትር እየገባ ነው። አቶ ዘላለም እንዴት ነው? እየገባ ነው። ጥቅሙም እንዴት እንደሆነ እየገባ ነው። እየተማርከው ነው። በቃ ደስ ይላልኝ። ሳትሾም ነቅሳለች የሚላ 15 ሴንቲሜትር ደርሰናል። ቅጠላ ቅጠሉን 15 ሴንቲሜትር ላይ ነኝ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ከብት ፍግ ነው። ከብት ፍግ ደግሞ በ2 ሴንቲሜትር በስሱ እንደረድራለን። የከብት ፍግ የሚያገለግለው ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ እንዲብላላና እንዲበሰብስ ነው የሚጠቅመን። ምክንያቱም አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉ ጋራ የከፍት ፍጉ ሲደረግ ሊበሰብስ ነው የሚጠቅመን። አሁን በሁለት ሴንቲሜትር የከብት ፍጉን እንደረድራለን። በአካፋ ወደዚህ በሉልኝ። በመቀጠል ያው የከብት እበት ነው ፍግ ነው ያለ ነው። የከብት እበት የሚያገለግለው እንዲብላላና እንዲበሰብስ ረዳና ላይ አሁን ቀጥታ በስሱ ሁለት ሴንቲሜትር የከብት ፍግ እናለብሳለን። ባሰ ጭንቀቴ ተሻገረች ሳንጃ ማሰሮ ይች ወይዘሮ ሳይገባ ነው መሰረት ያው የከብት ፍጉን በሁለት ሴንቲሜትር ጨርሰና ነኝ። በመቀጠል የምንሄደው ወደ አመድ ነው። ያው አመዱን አቅርባችኋ ነኝ። አመዱም የሚደረደረው በሁለት ሴንቲሜትር ነው። የአመድ ጥቅም ምንድን ነው ብትል በውስጡ ካልሽየም እና ማግኒዥየም የሚባል ንጥረ ነገር ስላለው ማንኛውም መሬት ደግሞ የካልሽየም እና የማግኒዥየም ንጥረ ነገር እጥረት ስላለው ስለዚህ አፈሩ የሚረዳው በውስጡ ካልሽምና ማግኒዥየም ስላለው እሱ ከኮምፖስት ጋር ሲዘጋጅ ጥቅም ስለሚኖረው ነው። አሁን በሁለት ሴንቲሜትር አመዱን እንደረድራለን። ያው ደርድሩ ስታንገላታይ ደስ የሚለኛ አሁን እሺ አመዱን አድርጋችሁ ጨርሳችኋ ነኝ ታ የምንሄደው ወደ አፈሩ ነው። አፈር የጫካ አፈር አቅርበና ነኝ ሁለት ሴንቲሜትር እየደረደርን ነው የምንገኘው አሁን አፈሩ የሚጠቅመው በውስጡ ረቂቅ ብዙ ረቂቅ ተዋሲያን ስላሉተኝ እነሱን ያው ከአፈሩ ጋራ ከኮምፖስቱ ጋራ ለማስተዋወቅ ነው። ስለዚህ የጫካ አፈር የሚያጠቅመው ለዛ ነው። አሁን በሁለት ሴንቲሜትር እንደረድራለን። ቀጥታ ወደ አደራደሩ እንሄዳለን። እሺ፣ ከዚህ በተጨማሪ ሌላ አፈር ዝም ብለን ቆፍረን የማንጨምርበት ምክንያት የጫካ አፈር የተፈለገበት ምክንያት ያው የጫካ አፈር ማለት በኒውትሪንት የበለጸገ ስለሆነ ያው ለኮምፖስቱ አስፈላጊ እና ማድረግ ያለብን የጫካ አፈር ነው እንጂ ሌላ አፈር መጠቀም የለብንም። ዘላለም እየገባ ነው። እንዴት ነው? አደራደራችን እንዴት ነው? እየገባ ነው? ኧረ በቃ እሺ፣ ደስ ይላል። አቶ ዘላለም ያው እስከ አፈሩ ድረስ ደርድረና ነኝ እንዴት እንደደረደርነ እስኪ ያለውን ነገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስኪ ደኔ ንገረኝ። የመጀመሪያው በአስተማርሽነ መሰረት ገለባ 20 ሴንቲ ሜትር ጨመርነ። በመቀጠል ቅጠላ ቅጠል 15 ሴንቲ ሜትር ደግመኛ እበት 2 ሴንቲ ሜትር ከዚያ እበቱ በላይ አመድ ሁለት ሴንቲሜትር መጨረሻ አፈር ሁለት ሴንቲሜትር ጨምረናል። አሁን እንግዲህ ወደ አረንጓዴ ቅጠል ልንጀምር ነው። ሁለተኛ ዙር ያው ገደሉ ስላልሞላልን። እሺ አቶ ዘላለም ያው ሁለተኛ ዙር የኮምፖስት ጉድጓዱ ስላልሞላልን ሁለተኛ ዙር የኮምፖስት አደራደር እየገባን ነው። ያው ሁለተኛ ዙር ኮምፖስት እንደረድር ገለባ አያስፈልገንም። ከ15 ሴንቲሜትር ከአረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እንጀምራለን። ያው አሁን 15 ሴንቲሜትር አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ጨመርን ነው። በመቀጠል የከብት ፍጉንም ሁለት ሴንቲሜትር እንጨምራለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ ቅድም እንደደረደር ነው የእንጨት አመድ እንጠቀማለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ መጨረሻ ላይ የጫካ አፈሩን በሁለት ሴንቲሜትር እንጠቀማለን። ይህን እንጨት ያስፈልገናል። ይህን እንጨት የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? የአየር ዝውውር በውስጡ እንዲኖረው ያስፈልጋል። የአየር ዝውውር ለምን ነው የሚጠቅመው? ቶሎ ብሎ ያው እንዲብላላና እንዲበሰብስ ያደርጋል። ስለዚህ የአየር ዝውውሩ ለማስፈለግ ይህንን አሁን እዚህ ላይ እንጨት እንተክላለን። ያው ስንተክለው ግን ቀጥ አድርገን አይደለም ምንተክለው፣ ደም አድርገን ነው ምንተክለው። እሱ አቶ ዘላለም አሁን ትከለው። እቺ እንጨት የምጠቅመው ያው የአየር ዝውውር በውስጡ እንዲኖረው ነው። የአየር ዝውውር ማለት ያው ለኮምፖስቱ አየር እንዲገባው አየር መግባቱ ጥቅሙ ያው እንዲበሰብስና ተሎ ብሎ እንዲብላላ ይረዳናል። ስለዚህ ከመሀል ላይ ብናደርገው ልንረገጠው ስለምንችል ኮምፖስቱን ያው ከዳር በኩል አድርገን ገደም አድርገን ይችን እንጨት ያው እንተክላለን። እንጨቲቱን ያው ተክለናል እኛው አሸበች ገላምጣኝ ሄዳ የጎንደር ልጅ የተዳ አምጧት የልቤን እንግዳ ማናጅላ ትምጣ ትጠራም የጎንደር ልጅ ናት ትመልስ ፖስቱን ካዘጋጀን በኋላ ያለበት ጥንቃቄ ጎርፍ እንዳይገባበት አሁን መከታተል አለብህ። ጎርፍ ወደዚህ የሚገባ ከሆነ ቦዩን ወደዛ መቅደድ አለብህ። ሁለተኛ ደግሞ ከብት ከከብት ንክኪ ነጻ መሆን አለበትኝ። ይቺ መታጠር አለባትኝ። በሶስተኛ ደግሞ ኮምፖስቱ በጣም ሊሞቅ ስለሚችል በየሶስት ቀኑ ወደ ውስጥ በዚች በእንጨቷ መሰረት ሙቀቱን እየለካህ የሚገላበጠው በሀያ አንደኛው ቀን ነው። ያው ስታገላብጥ ይሄ የላይኛውን በኩል ወደዚህ ወደ ጎን ታስቀምጥና የስረኛውን ወደዛ ጎን ታስቀምጥና እዛ መጨረሻ ላይ ከላይ የነበረውን ከስር ታደርገዋለህ፣ ከስር የነበረውን ከላይ አድርገህ ታስቀምጠዋለህ። በአርባ ሁለተኛው ቀን ጣፈው በኋላ ኮምፖስቱን ጥላ ስር ነው የምታስቀምጠው። መጨረሻ ላይ ወደ ማሳህ ወስደህ ከመዘራቱ ከወር በፊት በትነ ነው እንትን የምትለው። አቶ ዘላለም ያው በዛሬው ዕለት ከምድር በታች የኮምፖስት አዘገጃጀት ሁሉን ነገር ያው አይተናነኝ። አንተም ያው ለሌሎች አርሶ አደሮች አርአያ ሁነህ ሌሎችም አርሶ አደሮች ከምድር በታች ኮምፖስት እንዴት እንደሚዘጋጁ ማሳየት አለብህ። ያው አዳመጥከኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሙላ አብረሽን በመዋልሽ በጣም እናመሰግናለን። ሉሻ አይዟችሁ፣ በርቱ። ያው ሌላ ጊዜ እየመጣሁ አያችኋለሁ። በሉ ሰላም መሬት በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚተገበሩ ተግባራትን አንደኛው የማሳ መረጣ ነው። የማሳ መረጣ ስንባል ጥላ ስር መሆን አለበት እና ጎርፍ የማይገባበት መሆን አለበትኝ። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ ያቆፋፈር ስርዓት ነው። እሱም ወርዱ አንድ ሜትር መሆን አለበት፣ ጥልቀቱ አንድ ሜትር መሆን አለበትኝ። እርዝመቱ ከአንድ ነጥብ አምስት ሜትር ቢበልጥ ችግር የለውም። ሶስተኛው የትግበራ ዘዴ አደራደር ዘዴ ነው። የአድመሪያ ላይ ስንተክላለን እንጨት ስንተክል እሱ ምንድን ነው እንጨቱ የሚያገለግለው ያው የሙቀት መለኪያ ነው። መጀመሪያ ላይ ገለባ እናስቀምጣለን። ገለባ ስናስቀምጥ በ20 ሴንቲሜትር ነው። በ20 ሴንቲሜትር ካስቀምጥን በኋላ ጥቅሙ ምንድን ነው? ውስጡ ከአፈሩ ጋር እንዳይደባለቅ ይረዳና ሁለተኛው የአደራደር ዘዴ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ነው። አረንጓዴ ቅጠላቅጠል በ15 ሴንቲሜትር እናስቀምጣለን። እሱም የሚረዳው አረንጓዴ fixation ስለሚያደርግ ለእሱ ያገለግለና ነኝ ሶስተኛው የአደራደር ዘዴ አመድ ነው። አመድ ደግሞ በውስጡ ካልሽየምና ማግኒዥየም የሚባሉ ንጥረ ነገሮች ስላሉ እሱ ይረዳና ነኝ። አራተኛው የአደራደር ዘዴ የጫካ አፈር ነው። የጫካ አፈር ደግሞ በውስጡ የተለያዩ ኒውትሪንት ስላሉተኝ ያው ሌላ አፈር መጨመር አንችልም። የጫካ አፈር አድርገን ያው ኮምፖስቱን እንጨርሳለን። በመጨረሻ ላይ መናገር የምፈልገው አርሶ አደሩ ያው ኮምፖስቱን በመዘጋጀት ምርትና ምርታማነትን እንዲሁም የአፈር ለምነትን በመጨመር ፖስት እንዲያዘጋጅ ነው። ለበለጠ መረጃ ያው በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያችን ያወያዩ ወይም ደግሞ 80 28 ላይ ይደውላሉ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ደብረ ታቦር ጋይንት ሲራት ፎገራ ማክሰኞ የሚያሳሳ ታይቶ ማይጠገን ድንግል ውበት ይዛ የጦር ሜዳ ሆነን የጎጆ አታዛ ጅምሩን ሳይጨርስ ያዘውን ጉዳይ ስንቱ